感谢你们！哎呀，哎呀，呀，今天呀，有一位热心的网友给我寄了一些小鲜炖的鲜炖燕窝，唯一的要求啊，就是让我用豪横的食材配着小鲜炖来吃，安排。 前空腹来碗小鲜炖，营养易吸收，敬您。 今天配燕窝餐已完成，明天还想吃什么？告诉我。 感谢你们，邻居啊送我一棵草。邻居啊，今天送了我一棵他家压箱底不知名的小草，今天呀正好派上用场。我记得呀，之前有位粉丝留言跟我说：“慧姐能不能做一份豪华版的珍珠奶茶？”今天我满足你，特别准备了一份五百克的鱼子酱当珍珠奶茶里的珍珠。咱们啊拿这个大碗来做奶茶，然后用这个。 雀巢淡奶油，做一个不一样的奶盖，安排。 这雀巢淡奶油呀，可以常温运输储存，夏天呀也完全不用担心。比起其他淡奶油呀，它更新鲜。一瓶呢两百五十毫升，可单次使用，安全呀又卫生。奶油中的乳脂含量啊，达到百分之三十五。打发前十二个小时放入冰箱，呃，奶油中心的温度四到八度即可打发，比起其他淡奶油更容易打发，非常适合新手小白哟。打成这样就可以了啊。 豪华版的奶茶已完成，下期还想吃什么？告诉我，我干了敬你。嗯，好香啊，这奶油。 感谢你们。